Приехали с Вовцов в новый магазин, опять пила. Вован опять на те же самые грабли хочет наступить. Взять пилу китайскую, а потом ту отремонтировать. Ты мне очень нравишься. Все вы так говорите. Ну нет, я не все. Она уже сегодня уже поломана. Блин. Она уже поломана. Уже поломана. А Ошибки глубоко непонятны. Сюда масса, <laughs> сюда масса, туда бензин. Да. это, такую цепку можно? Нет, цепи у нас нет. Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут. Ё-моё. Да душа у меня поет, я тебя когда вижу, ты понимаешь? Дед, у меня такая газонокосилка, она разделась у меня за первый год. Хорошо, сейчас поговорим. Ну вот и посмотрим. Мне ну, везет, просто не везет. Мы... Я просто жизнь кипил, перекупил, блядь. Главное, Володя, минус 5 рублей. Чуть -чуть. Цепка нормальная, и она не пилит. Натяжитель еле работает. Короче, с учебным пособием надо штук 6 пил приезжать, чтобы делать. У нас, блин, ливень что-то пошел какой-то нездоровый. Нам вот надо... Вот Ребята, не покупайте китайские пилы если есть такая возможность. А если нету возможности? прошла обкатку. Вернее, обкатку прошла, но после обкатки она... Не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты У них нет дорогой гарнитуры Наплевать им на эмо-культуру Не сидят в контактах в онлайнах а не вкалывают на комбайнах Короче, надо ее сделать Все, я потом тебе перезвоню рассол. Мы их срастили, длинненькие. Получается 7,20, ну где-то там с запасом. 24 стропилы приготовили, зарезали по нашему любимому вот так вот. И ну, решетку сложили. Тут лежала на земле, подложили вот так вот стропилы. Ну а завтра все это сносим целиком. Потом ложим мурлаты, брусы и стропилы. Два фронтона, стропилы ставим, пленка, обрешетка. Ну и шифером будем тоже накрывать эту крышу. Каждый из них был в армии родной, не отмазался никто, что у него там геморрой. Комбайнеры, трактористы, грузчики арбузных фур. Эти парни не являются мечтой гламурных дур. нормально, Быстро, быстро! А ты что стоишь? Включаем режим Мишигами. все, приехали, говорит, чуть-чуть пораньше приедем, говорит, я, правда, опоздал, собирался долго, во, говорит, один коп сделаю. Говорит, тут, говорит, червонец где-то поблизости, лет сколько там, наверное, не знаю, нашли золотой червонец. И Вовка тут, тут огород погнал в прямом эфире. Железка. Говорит, а Вовка говорит, не знает, как червонец золотой будет звучать. Ладно, если что-то сейчас увидим. Волка как сзади лопат. <laughs> Бурундук. Ладно, пойду пока кофейку попью. Пробку, ну, зачем ты ее закинул? Все. <laughs> Волка ямки закапывает на огороде, на паханом. Хотел монетку здесь найти. Ладно, пробка была неудачной. Да, чтобы не Все, разбираем. Собираем. так вот мы зарезаем. Неправильно вот. зарезаем, на, еще режем. Да. Все, еще рез. два сантима. И это тоже. Тут гниловатое бревно. Все. Ложим остальные брусы. Лайфхак, Вовка на крышу залез. На крышу залез проверить с металлоискателем. Что-то как будто монетка. Ищем. Ищем, ищем, ищем. Люстра, наверное. <laughs> Володь, ты сильно там не раскапывай. Это что такое за свинец? Да свинец. А что такое? Не знаю. Какая-то Вот можно позвонить, как можно монет найти. Видишь, какая-то... Yeah. этот кладоискатель все не угомонится. Пока тут ходил, пила, закончился бензин, Вова нашел алюминиевую проволоку. И самая ценная находка это от колбасы пимпочка с алюминиевой. Оп, сейчас еще что-то нашел. Все, полез копать. Ну, если ценное что-нибудь найдем, покажу. Ладно, пойду пилу заправлять. Так, нам осталось три или четыре бруса. три бруса положить. И начинаем стропилы ставить. Все. Прибавилось у нас 10 копеек 1961 года, СССРовская. Вот такая вот. Ай, даже не видно толком на мой телефон. Ай. Надо сфокусировать. Не видно. Ну, короче, 1961 года. 10 копеек. Все, Волка, разбогател с СССРовского. Ну, все приятно. Ну, что, не... сохран хороший. Сохран офигенно, наш на чердаке. <laughs> Ладно, Волка еще тут половина не откопал. Лопату он не брал, <laughs> копает так. Ой, Вова, Вова. Крайние гвоздики. Последний брус положили, прибили, сейчас его прибиваем. Все, у нас по ниточкам сейчас все ровно. Стропила у нас нарезаны. обрезаны. Сейчас вымеряем полку, сколько будет. И у нас 7 метров до следующей. Это, и там должна полка выйти одинаковая. Под уголком. Все. Брусы у нас лежат через метр пятнадцать. Вот такая вот красота. Брус, если что, ложим горбом кверху, получается. Если чтоб это. Волка пошел еще искать. Лю люстры откапывать. Ладно, пойду заносить. Сейчас рельсы прибиваем и начинаем строить стропила. Что там опять ценная фольга? Все, монетку одну нашел, пошел, говорит, Сейчас найдет золотую. Говорит, я говорю, во, бабушке повезет. Он говорит, с бабушкой напополам поделится. Я думал, он со мной поделится, а он с бабушкой собрался делиться. Короче, золото пошел искать. Вован, давай, удачи тебе. Ты, блин, как, так этот, маски шоу, крышу делают и чердак. Лопату иди возьми. Оп, оп, оп, оп. Сколько? 99, 99? Золото? Еще такая же. Еще такая же? Еще такая же? Вовка все знает. Вовки нюх. Пошел искать. Давайте сейчас посмотрим, что он тут найдет. Свинец. Свинец. Такой хороший свинец. Кто-то был рыбаком. Грабли. Грабли текают пердит у него металлоискатель. Это я уже знаю. Вот такой вот свинец еще нашли. Ладно, надо работать. Все, подняли рельсы, сейчас еще не прибивали, потому что у нас самый коротенький 6-метровый еще остался вот такой вот. Надо будет, чтобы подпорки стояли по нему. Ну и сейчас ставим там фронтон, стропилы, два штуки. Давай здесь, с той стороны, чтобы не мешалось. Что? Ну, с той стороны поставим. Можно дальше. Это самая короткая. Да. Ну, где-то вот так вот. Посерединке, все. Сейчас я вымерю. Все, сейчас вот это отмеряем уголком, обрезаем по ниточке, что и с той стороны. пакетики искали, искали. СССР. На ну, чердаке сигареты. Цена 30 копеек. Класс второй. Сигареты овальные. Рейс. Ш, красота. Вот это, ребята, СССР. Да. Красота. Распакуй. Покури одну. Нет, это я. <laughs> Курить вредно. Курить вредно. Офигеть, а. А Вовка все. Оп, нашел. Вот это находка. Бабушке отдай. Паша. Ты нафиг, а не бабушки. <laughs> Да я же... Ты курить, блядь, приму. <laughs> Ой. Все, пошел прятать. Пакетики вот здесь нашел. Волка. пока стойки поставил. Все, поднимаем стропилы, ставим стропилы. один фронтон поставили, сейчас второй ставим и на 3 метра 6-метровую пятнашку разрезаем. И будем колотить фронтон, чтобы прибить сперва и по уровню слянуть, чтобы фронтон не наклонен был. Вова, пока бензин мешает. Все, идем дальше работать. Ну а время еще, сколько, час, наверное? Час Может пол, пол первого, а мы уже сейчас к вечеру соберем всю стропильную систему. Вот так вот. Все, Вова поднимает последнюю стропилу. Мы все стропилы разложили, стойки поставили. Ну и теперь... Вован, успеем за минутку все поставить? За За минутку. За минутку поставить? Да. Дурак, что ли, Дурак, ты совсем? Вован, мы на ютубе, мы успеем. Давай, это. Давай, сейчас мы быстренько. Ну, это где-то час времени и все ставим. Кафронтон ставим и от него нитки натягиваем снизу, посерединке, стойки стоят. Сперва шуруповертом, потом гвоздями, чтобы было это. Ну а конек потом уже как всю нагрузку снимет, потому что брусы некоторые здесь нормально лежат, они здесь где-то даже костру подкапывали. Но вот тут, где был сарай, я не знаю что, пристрой к дому этот. Тут потолки такие, брусы провисают, ну, и они еще могут пошатываться. Ну, а когда все это собьется, когда это все собьется, будет уже жестко. Все, начинаем. Вова, конек, погнали. нитки, сверху одна и снизу одна. Все, сейчас начинаем прибивать. Там на руки, ну, принеси там, пошли туда, пошли туда. второй ряд. Ну все, получается. Сейчас проверка качества. Так что я тут снизу не смотрю, но о, у нас уже парень. Глаз набит. Вот так вот ниточка у нас проходит. получается вот это, и вон там он приподнятая. Это получается она вот так вот чуть-чуть кривая, и получается, если сразу были сверху срощены, а так сейчас стропилы все прибьем, об решетку, сверху две нитки на коньке, и скручиваем, сбиваем, и будет все ровненько. Вот так вот у нас все ровненько. Идеально. Все, приехали. Мы уже заколотили фронтон. И приехали электрики. Вот бабушки поменяли на столб. Тут как раз доска была прибита. Прикрутили. Ну и по чердаку пустили провод. Мы ну, потом его там еще закрепим к стойкам вот этим. А, я еще стойки обрезал. о фронтон заколотил все. Вот так вот. Ну я а вот был вот оттуда, туда и туда. Электрики провод обрезали. Ну, на конфеты, как сказали. Ладно, солнце садится. Пойдем второй фронтон оббивать. Все, наконец-то Волка устал. Говорит, на сегодня хватит. Пол пятого. Ну, как и вчера. Сегодня мы хорошо поработали. Брусы все кинули. Стойки поставили стропила. И уже второй фронтон почти что добиваем. Этот заколотили. Завтра поднял сюда раскосы поставим. Тут я по ровному полку спереди. Ну, завтра, короче, под пленку все заведем. Все, домой. Ну, а вот так вот стропилы зарезаны. Хоп. Красота. Все, едем домой отдыхать читать ваши комментарии. Кому нравится, как мы подрезаем. Ну вот я говорю, тут сейчас надо просто, вроде бы как бы криво, но когда все это все станет, потому что это по мерке было подрезано. Это если я сейчас просто опустить, ну там может пол сантиметра разница будет гулять. В основном бывает надо подрезать. Вот сюда вот дешевую бензопилой подрезаешь, сейчас пленку вставляешь и все будет ровно. Ну сейчас когда пленку добьем до конька, чтобы удобно стоять было. Нитки натягиваем. Ну, конечно, можно снизу, но надо это как стремянкой. Сейчас каждую смотреть неудобно. Сверху лучше. Все. Электрики подвелись. Сюда бабушки счетчик поменяли. Ну и мы домой. Я-то думал, Вовка собрался домой, а, а у него все живот болел. Он пошел опять с металлоискателем, сказал дверь закрыть. Пойдет, говорит, полчасика походит. Ладно, я уже раз отдыхаю, пойду поснимаю, может что-нибудь найдет. Тут уже прошелся, крышу уже проведал. Вот такая вот крыша тоже тут. Ну это еще эти стропила наклоненные, надо раскосины прибить. Если сейчас что-то найдет, покажу, вот он уже по кошеному ходит. Крыша наша, и волка что-то копает. Я, я ему говорю, иди сюда, здесь трава маленькая. Здесь вот бабушка сказала, стоял дом. Но волка что-то хочет там. Я не знаю. Все, волку позвал, тут глянул. волк говорит, или кусок металла, или монета. Это мое кольцо. монетка. Царская. Царская. Ух ты, какая. Видишь, как и сюда. Все, слюни тереть все сразу. Это самый лучший способ оттереть монету сейчас. Самый лучший способ? Угу. Писаха ничешный. Покажи. Царская? Две копейки. Дай-ка. Да, сейчас с другой стороны. Ни штуку нету. Во, видал, Володя, <laughs> куда? А ты по пути шел, две нету. Нету, царскую нашел монетку. Вот так вот. Тебе надо YouTube канал открывать, Володя, и брать меня с этим. Ты сейчас потом там не помню какой год насмотри. Нифига себе. Моя камера передает царская. Нифига. Сейчас даже вот. Э. Там надо потом ее почистить дома. Вот, дома волка почистит. Блин. Две копейки. Пойди-ка. два круги. Смотри. Две копейки. Ну ладно, Вовка ототрет, завтра возьмет. Если ототрет. Да. Вон ну туда иди. Володь, там кроты были, я тебе говорю, иди сюда. Вон, кроты, <laughs> кроты, кроты, нифига себе. Все, я заразился. Интересно? Ой, Смотри. воу, я чуть не потерял ее. Ну, блин, ну, плохо видно. У них сохран вообще четкий. Блин, ну... Четенько. Она, она не серебряная, Володь? Нет, она медная. Она медная. Она медная. Ладно, ищем дальше. Ну, а сколько у вас? Нифига себе, ну это монета. Еще копейки, ки, перенесли снизу. Блин, ну камера моя плохо передает. Год не видно. Ладно, посмотрим, сколько денег стоит. Иди сюда, вот на бугру, Володь. Шестой час. Когда мы отсюда, ты думаешь, пока до дома дойдем, до машины, <laughs> это ж мы будем по пути махать. Ну ладно, Вовка знает. Завтра снимем фотку. Вовка отрет ее, там у нее хи хи химикаты есть. Да, я все смотрю на крышу. Красота! Ладно, друзья, до новых встреч! Не, мы просто так не уйдем. Вроде... Э, горсточку взял. Где-то здесь вот что-то. А, вот. Что-то такое. Медное. От ремня. А, пряжка. Пряжка. От ремня пля... пряжка. Прикольная, блядь. Прикольная? Угу тоже старая какая-то, блядь.